するしないそれでは今回の匠ご覧くださいラン3曲開始です皆さん手配を開けてください ドラウピン親がやってきましたハイパイがこちらそうだねあ、ま、なんとか、うん、はい連チャンの望みはつなげそうな手ですねまあドラはないんですけどはいこれはどこをやっぱりあの11枚単ヤオハイなんでメンタンピン、はい狙いましょうでやっぱり泣かれ自分がリーチはしたいんで泣かれたくないやつから切ります誰かのダブなのはい もうねン中く切っていって、はい、とりあえず13枚全部単野を杯にしてからさあどうしようかなっていう風になると思いますローソー来てほしいですねそうだねローソーとかウーピンローピンあたりウーピンだとドラだしローピンだと3色の種だし、ね、まあ6チッパーにも残します、ね、はい、なるんでこういう手の思考で、はい、どこから 泣きはいるのかなっていう判断やっぱり展望状況を見ると、うん、もう捨て牌3段目からですよねあじゃあかなり面前で粘って、うん、そうですね頑張ると、はい、1500とかを上がっててももうしょうがないんで確かにそうですよねはい上がり率お6チッパ見えてきたね泣かないぞ本当に泣かないです、はい、今回周りも普通ですね普通ですね支配と支配、はい そうですね自然に進めているように見えます、うん、ドラが来ても嬉しいローピンを引いたそうだね面単品でもいいからね無理に三色じゃなくても、ね、何これ積み込んでないこれ <laughs> でこれコメント荒れるんで嘘はダメです、ね、積み込んでないですやらせみ何これだってやらせだったらもっとどうにかなってまあ確かにねこんなに沈められてない、ね、こんないじめられてないです 待ってすごすぎてやばいよまあまあまああと1点かここから止まるのはキムさんですからまあ確かに <laughs> おいさあ仕上げまでいけるかあのー、シャン酸素パスとあんこがかなり不服ですよねでもでも基本はリーチなんですけど、リーチ打った方がマシなんでリーチするんですけど不服ですよねほんとせめて急走でもいいから 打点が欲しいですよね。なのでそういう未来もあるんで、はい、ウーピンとか引いたらもうパーピン切っちゃいます、うん、3色は諦めますやはりはい3色よりも3色のリャンハンはなくなるけどねまあピンフが両面が保証されるんでねピンフとドライジだったらもう同価値ですよ、ね、そうそうそうそうそう いやこのンテンがいつ頃るのかうわもうねこれリーチの方がマシなんでリーチするんですけどなんかテンション下がっちゃいましたね、めちゃくちゃテンション下がりますよねえもうそれ以外はでもないですよねリーチはい、はい、 <laughs> かけました それの全部の思考込みで話した結果、袖がやってきましたね <laughs> あの、はい、手代わりの牌が少ないんですよ、これはテンパイはず取らなかったところで、老朽素かウーピンかぐらい、チーピンはね、そもそもメリーズも単野オで上がりを逃した変化になっちゃうんで、まあ、でもチーピンもか、まあ、4種類とかはね、もう変化としてはかなり少ないです。このラス名 親のリーチって周りからすると勝ち行きたくない、はい、そう向かいたくないそうそれがそれがやっぱりリーチ打つメリットですよね、この手をテンパイ取らずして3種類4種類の牌を待ってる間に、はい、子供たちはまっすぐ手を進めてくると子供たちはね <laughs> それがあまりにも損なんですよなのでリーチした方がましなんですよもうその思考も込みでここはリーチと、うん、ちょっとね、うん、あの 満足いった形じゃないかもしれないですけど、うんうん、やはり対応してるように見えますね周り普通はね誰も押せないですよね、うん、ラス目の親の70目リーチっていうのは体感9割ぐらいはもう折りになりますよねたまに押してくる人、はい、ドラがねあるとかまあまあまあ情報がね見える何かがあるなら ると、あとは積もれるか積もれないかになりますね。そうだね。うん、あの放送映えはしないかもしれないですけど、 <laughs> でも何考えてるかはなるべく喋りますけど、やっぱり9割はもう折になります。1割ぐらいの人はと1割ぐらいの確率で押し返したまに入りますよね。だから子供3人はそれぞれね、親に降りるのは絶対で、押し返しがないかを多分、ね、見てるでしょうね。他とのバランス、うん 自分は降りるけど子供たち懐の2人は押して押し返しあんのかなっていうのをね見ながら現物をたれていますいやこれ待ってたら悲惨なことになってたね何にも引ませんね何にも引かないまま多分ね誰かからのリーチとか受けてるだろうねこれなんですよ、本当手代わりが3種4種程度では麻雀牌34種類あるんで4種類5種類程度待ってても日が暮れるんですよ いや本当にくれ始めてました、うん、よかったです、うん、こねなくてそううん下茶の言いそうは今無筋ですねそうですね、うん、何か理由が手の中にあるのかそれとも前向きに言っているのか可能性としてまず一番高いのはえー、安牌が増えないみんなが降りてると安牌が増えないで、手詰まってるが一番可能性高いです なるほど現物がもうないと確かにそうですよね、はい、筋です C1 苦しんでそうですね、ね、苦しんでるからといって出るような街じゃないのがちょっと残念ですけどね今回ちょっともうあれだけ対応されると山にどれくらいいるかも全くわからないですね、ね、一応待ってたらこの まあ、待つって、テンパイ取って待つか、テンパイ外して待つかもあったんですけど、テンパイ外して待って、テンパイ取って待ってたら、は数素がね、3色になる範囲でしたね。こうん、ここまでかかってたと <laughs> はい、ちょっと厳しいですね厳しかったです、まあ、結果論でねどこまで話すかも微妙なところなんですけど、 まあそれだけ待っても、うん、少ない変化厳しいからリーチ打って、はい、みんなの足を止めて、そうですね、あとは自分で積もって、うん、裏乗っても万歳ですからね。そうそうそうそう結構こういうので、うん、えじゃあ点数もないし、うん、手役を一生懸命追った方がいいのかって思う方もいるだろうし確かにね この、じゃこれはリーチ打たずに手代わり待った方がいいのかとか、テンパイを取るべきから悩む手ですからね、確かにね。一つの答えをキムさんが出してくれましたそうですリーチ打った方がましです、こういう手代わりが4種類前後5種類前後の時は、はい、はい、34種類中の5種類だと何分の 1?7 分の1とか確率裏ドラがの1枚乗る確率の方が高いんですよ 本当にこの手をさっさとさっさと上がって裏を1枚乗せる方がましなんですよ、手代わりを待ってね打点を上げに行くよりも全て込みでこういった場面、状況では無理して、3色3色とやるよりは、リーチをかけた方が得な場面が多い、はい勉強になりましたねあと1回ですうんただやっぱり積もって裏の4000ールはしたいんですけどいやー34分の1いるか ないね。 <laughs> 本当ね、操作されてないね。 <laughs> まあ操作されてたらね、論争先入ってるんで。そっか。 <laughs> はい。こんなことになってなかった。はい。さあ、これ手が詰まってる感じですかね。間違いないね。うん、これ本当みんなベタ折りジによくある。安牌が増えないから、もし。なんちゃの手にウーピンカンツとかノーチャンスとかあったらねでもそれはもっと前向きに言ってたはずですよね かないねはい、はい、夕食先輩の方は開けてくださいさあというわけで今回は一人天杯はい少し増えましたちょっと戻ってきたね <laughs> そして親が続きましたはいこれが大きい一歩です、じゃあ皆さんの手も見てみましょうかかなり受けていたと思われますうわー何これ綺麗ですね綺麗な手だへえうんさあ というわけでキムさん、うん、親がつながったので次回、はい、大逆転目指して頑張りましょうもちろんですまだまだ続きますんで、はい、ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに